ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى اله واصحابه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم إن الذي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumat yang dihormati sekalian Syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah bawa kita sampai kepada separuh Ramadan Al-Mubarak Setengah bulan Ramadan yang kita lalu ada setengah lagi yang kita akan lalu bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya takwa kepadanya jangan kita tinggal dunia ini kecuali dalam keadaan seorang muslim yang sempurna sinah jumat yang dihormati sekalian Allah Subhanahu wa taala hadiahkan Ramadan al-mubarak ini kepada kita orang Islam, orang mukmin dalam masa sebulan ini Tuhan nak ujikan kita. Allah ya จะทดสอบเราว่าเราเป็นคนที่มีความยำเกรงต่อ Allah มากน้อยแค่ไหน Tuhan nak uji kita kata ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setakat mana dengan sebab tu Allah ujikan beberapa perkara kepada kita dalam bulan Ramadan Al Mubarak ini Tuhan raya pada kita kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin Tuhan suruh kita berlomba Bulan Ramadhan ni bulan barakah. Bulan yang maghfirah keampunan daripada Allah Subhanahu taala. Bulan yang Tuhan bagi rahmat kepada kita. Bulan yang nak itu minan nar Tuhan nak mendekakan kita daripada api neraka. Cahai rau pun cak fainar. Dengan haikan hai apai cak Allah Subhanahu taala Dengan rahmat cak Allah Subhanahu wa taala. แล้วก็เป็นเดือนที่อัลลอฮ์ต้องการที่จะให้เราพ้นจากไฟนรก Dengan tu Tuhan suruh kita berlomba wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. ให้เราแข่งขัน berlomba bila berlomba saat itu dia ada ketika Tuhan letak si ada kena masuk ketika Tuhan kalau kita berlomba salah dengan ketika salah dengan cara-cara yang Tuhan atur mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa amalan kita saya tak ada awak kira wala banyak pun, buat kita tu baik nak krok tu baik luar daripada ketika tak kira kita nak berdeh apa utih pun tapi bila kita duduk luar ketika ni salah dengan naunai dia salah dengan cara-cara yang Tuhan atur kepada kita saja ya. Tuhan nak bagi kita jingpau we kena mengikut ketika Tuhan letak pada kita dengan hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala syarat Tuhan nak terima syarat Tuhan nak terima amalan kita kena ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala la syarikalah tidak sekutu dengan yang lain nah hai rabbari suci ta Allah Subhanahu Wa Taala นั่นคือกติกาที่ Allah ให้กับเราและก็บิติบะสุนนะที่รอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะต้องตามแนวทางที่นบีของเราได้ปฏิบัติไว้ Nabi puasa balah mana Nabi salat balah mana Nabi sedekah balah mana Nabi sahur balah mana Nabi iftar balah mana ต้องตามกติกาที่นบีให้ตัวอย่างกับเราไว้นะทุกคน Nah, hak Nabi buat contoh taladan kepada kita. Barulah Tuhan ambil kira kata kita masuk dalam orang kankan. Tuhan buka seluah-luah jalan bagi kepada umat Islam pada orang mukmin. Ramadan ni Tuhan wi nampak manusia ni pau kepada syurga Allah SWT Sebab Tuhan wi puasa pada kita ni la la'allakum tattaqun. Tuhan buat bagi orang panggil Allah dalam nak uji nah upakon ti Allah SWT tongkan cak pamben rau hai rau siam kutiba alaikumus siam nah hai rau ถือศีลอด bagi kita puasa nak tengok siam kita itu menjadi orang yang la'allakum tattaqun bertakwa kepada Allah SWT dengan sepenuh-penuhnya. Saya buka jalan kita pau buka pintu syurga we nampak. Bagi orang mukmin dia nampak babu rayyan untuk orang siam untuk orang puasa. Nampak dengan mata hati dia. ถึงแม้ว่าเราไม่สามารถจะมองเห็นสวรรค์ด้วยสายตาของเราแต่เราสามารถจะเห็นสวรรค์ด้วยอีมานของเราด้วยหัวใจของเรา dengan hati kita itu hak besar sekalinya Tuhan buka dah futihat abwabul jannah dibukakan pintu-pintu syurga Tahir tak sewi kita tengok nak katuk segala pintu neraka. Gulikat seabuah benar. Tahir katuk segala pintu neraka. Tahu sewi mari ganggu hati orang mukmin. mu'min. Maitong pai pai lahen, maitong pai du. Nah, patu narok sewi tengok. So, pau kita jalan betul pergi pada patu sawang. Dan siratil mustaqim berjalan yang lurus. Yalah Tuhan wui ya- Tuhan atur pada kita Lepas pula Igat habis orang ganggu-ganggu tengah jalan Gulikot Mana Sufidat asyayatin Katuk itu Neraka dah Nak ganggukan hati kita Gulikot abwa benar Sufidat asyayatin pula Tuhan kat Igat habis gari habis Orang duk buat gangguan eh. Tengah jalan tu Orang dah herat kita pergi kot tu Pergi kot ni syayatin tu Hergari belakang dah Igat belakang dah Nak ayat katanya Sintai yang kita akan kan ni Tuhan duduk jaga Kuan beri peroi Kuan sintai ni Tuhan jaga habis semua dah Igat segala ada ngaruk ada ganggu tengah jalan Jadi nak ayat katanya penuh Nah Tuhan duduk jaga duduk tengok nawi kita saat ni tu dapat orang panggil jalan dengan sungguh pada Ramadan Mubarak ni baca Quran apa dengan sungguh semaya dengan sungguh puasa apa dengan sungguh bukan pasal main-main tak buat baik pun sungguh sedekah pun sungguh ha, kita duduk orang panggil kereng tang dah ni perjalanan kita ni duk berlomba kita ni เรากำลังแข่งขันถึงครึ่งทางเด้อ kita ni nak masuk โค้งสุดท้ายเด้อครับ panggil nak masuk apa panggil nah 10 awakhir min Ramadan dah Tuhan uji kita dengan segala-gala tuksab kita saat ni tu dengan sebab tu Tuhan royak kata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala อัลลอฮ์ต้องการที่จะทดสอบว่าเราใครในบรรดาพวกคุณทั้งหลายที่เป็นคนที่นะมีอามันที่ดี sebaik-baik amal lah. การกระทำที่ดีที่สุดแทน tengok situ nah tak se bang buat cuai-cuai buat ikut se buat tak tahu apa semaya apa ikut se baca Quran apa ikut se puasa apa ikut se tak se tengok tengok hak mana orang paling molek sekali Allah cak kat ลือกคนที่ดีที่สุด orang mukmin hak molek sekali hak orang masuk tasjin masuk orang panggil long tabian kau แข่งขันนี่ Allah cak เลือก คนที่ดีที่สุด orang hak molek sekali sebab tu kita kena khabar hak proses sekalinya tuai sendiri tak khabar kata setengah tengah-tengah duduk berlomba tidur ถ้าเราไม่รู้จักตนเองว่าเรากำลังแข่งขันอยู่นี่ tak se baca Quran, apa tak se sedekah, apa tak se semaya, apa tak se nak tidur semata. sebab dia tak faham kata diri dia tengah-tengah duduk dalam belomba kengkang kan tak bimbang sekali umat Islam sekarang lah ni nah, bila dia khabar tu dia kalang kengkang ni tidur sikit tak banyak macam kita tengok sahabat-sahabat Nabi tengok apa panggil imam-imam imam syafi'i rahimahullah ta'ala apa boleh dia baca Quran boleh dua kali khotel dalam boleh dalam satu hari bulan Ramadan Bulan biasa ni dia baca sekali khatam Quran sehari-sehari itu. Bukan sebulan, sehari-sehari. Tapi Ramadan ni dia tahu kata dia tengah kan kan ni tak leh lah mana ni. Nah, kena buat diri dia ni boleh baca Quran dua kali khatam sehari. Tawan ni Quran Al-Quran 60 juz เพราะเขารู้ว่าตัวเองกำลังแข่งขันอยู่ya pahal dia tahu tidur tak banyak lah usaha lah บอนะักมาสุมาสุแล้เราเลยไปเลยสอบเหมือนกับตอนที่เราอยู่ในสนามสอบเราไม่กล้าที่จะนอนในห้องสอบเวลามีเท่าไหร่เราใช้เวลาสิทธิ์ของเราให้หมดเราก็วิมาสอบเรากิตติกจเจให้สอบหรือว่าห้าชั่วโมงให้เราสอบเราไม่กล้าที่จะนอนในห้องสอบตุเลสมาต่อตุเลตุเลตุเลตุเลนั่นแหะไปเลยสอบมาเจลิมาเจ็บหนอมาสอบ orang bui pada kita ni Allah yang kat brau ni belan deng deren penuh masa kita dengan kebaikan tidur pun nak tidurlah baik tinggal habis segala orang panggil jenis-jenis ada main pasal nah Facebook main gapo segala ugi masa tak tahu gapo tu tinggal habis nah duk dengan Quran duk dengan zikrullah mengingati pada Allah SWT pisah habis sekuat kurang So tak ada we habis sekali khotel Quran bulan Ramadan ni. Selemah-lemah email kita dah tu. Kalau tak ada kalau tak habis satu kali khotel Quran ni, tak tahu nak kata nak duk mana kita ni si Allah SWT. Mai ruwa ra cak yucut nai, nai mumongของ Allah SWT. Quran ไม่ขตัมแม้แต่ครั้งเดียวในในเดือนรอมฎอนเราไม่รู้ว่าจะอยู่จุดไหนจะเท่าตัวนำบุบกาปออะไรบลอมบอด ไม่รู้ว่าเราได้ที่เท่าไหร่ tak tahu lah ha, tu kena jaga di kita masing-masing jaga ketika nah dalam orang panggil bulan Ramadan saat itu sahur kena niat malak kita bangun waktu sahur bukan kita bangun kerana lapar saja tak sebab waktu tu biasa kita tak makan kalau waktu biasa ni orang suruh kita makan waktu tak sel tak sel tak berasa nak makan Ya, sebab kita biasa makan pagi. Sahur ni bukan waktu makan lagi. Tapi kita bangun makan ni kerana Allah SWT. Nawaitu malak, niat malak. Bangun kerana Allah SWT. Tak lalu setara mana kena makan buah tamam. Ada sebiji, dua, tiga biji. Kemudian air dan sebagainya. Sutrik, air. Jadi nak ayat katanya, kita yakin kata waktu tu mengikut hadis Nabi kata, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikat duk selawat ke atas orang makan sahur. Perhatian malaikat main keliling orang makan sahur. Duk doa pada Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan waktu rahmat turun barakah kepada orang makan sahur. Allah waktu rahmat dah turun barakah dah kepada orang makan sahur. Tapi hajat para malaikat pula tolong doa we ke dia supaya Allah boleh tambah lagi barakah tambah lagi orang panggil rahmat nah daripada Allah Subhanahu taala sebab tu nabi kata inna sahur barakah sahur ni barakah walaupun setengah air kita kena duduk situ bukannya bangun kerana lapar kerana apa tu tak patu pula serta nama ke sahur ni kena istighfar banyak sebab kita duduk lama wasari'u ila maghfirah yang Allah subhanahu taala kata wabil asharihum hum yastaghfirun pada waktu sahur tu orang mukmin orang dok berlomba ni nah orang masuk dalam berlomba tu ha catat nama dia masuk dalam berlomba orang mukmin ni kena pakai istighfar banyak pada ketika tu sebab tu ha sendiri dalam Quran wabil asharihum yastaghfirun pada waktu sahur mereka itu pakai ada istighfar pada Allah minta keampunan daripada Allah bila tu Tuhan suruh kita minta apa dia Tuhan nak wui lah tu Nah, pahal lah kita. Minta lah. Bila Tuhan suruh minta, kita minta Tuhan beri kita. Bila dapat keampunan daripada Allah SWT, tu lah. syarat kita boleh masuk syurga. Sebab kalau kita tip kadi kap Allah SWT tu mewan dan kadi ramai sama je kau sawan dah. Kita lekat satu kadi dengan Allah. Akan masuk neraka kalau Tuhan tak apa dosa kita. Tak boleh masuk syurga. Kalau amal banyak setara mana, amal banyak tapi dekat satu kadi dengan Tuhan Tuhan tak apa masuk neraka juga tak boleh masuk syurga kena dapat keampunan ke semuanya dosa-dosa kita mai lia mai te kadi dia kat Allah Subhanahu taala rautung sama je kau sawan dah oh, ini satu benda yang kita mesti kena pakat tahu benda belah ni nah kamar dia siam kita ni kenapa sama man sama ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddam dhanbi kampun juga Pia yang puasa saat ni tu hati dia ikhlas pada Allah SWT nak pahala pada Tuhan. ya. Sebab tak usah kata dia mikir nak pahala pada orang lain. Nak we orang lain, orang ni puji orang ni, nak we orang ni kata kita baik, gapo dia semua. Tak usah ada niat lah sebab orang tu tak ada boleh hubungi pahala pada kita. Segala makhlukat. Nah, semua makhluk Tuhan ni sama ada dia tamlang tinggi sekali dunia sekali pun, orang mulia sekali dunia sekali pun, ia tak boleh hubungi pahala kita. Orang boleh pahala kita tu hai sorang. Sebab tu rasa kacau niat nak orang lain boleh pahala. Rasa kacau niat nak buatkan orang tu kan orang ni sebab tak boleh gapo pada kita. Hak boleh bagi pada kita ialah wallah wahdahu la syarikalah. Tu hai sorang. Eh. Sebab tu kita kena nawai tu malak niat kita nak pahala daripada Allah SWT nak ganjaran daripada Allah carap kongkuan cak Allah SWT carap pola bun cak Allah SWT banyak orang tambun ทำบุญกานยตูทำบุญกานยันนทำบุญอย่างเดียวแต่ผลบุญไม่ได้ เพราะอะไร เพราะเราไม่ได้ทำบุญเพื่ออัลลอฮฺสุต่านละโอเคบุเกสเลนี่ทำบุญมากบ้านเนไปทำไมไปไปไปทำอะไรไปที่ไหนมาทำบุญทำบุญอย่างเดียว แต่ผลบุญจะได้รับไหมเรารับไม่ได้ ถ้าเราทำบุญไปไปทำเพื่อคนอื่นไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮฺสุลต่านละบัตุแหยามเลวีนะพาลอบากิตตะเลอะไร Sebab tu kita orang mukmin ni kena faham lah kata kita saat ni tu buat gapo-gapo hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pula siam kita ni bukan puasa buat makan minum saja dah. Batu Ali bin Abi Talib kata, "Laisa siam bukan puasa ni al-imsak anil ma'kuli wasyurbi faqat." Bukanlah puasa ni kita tinggal makan minum saja dah. Puasa ni kena berlainan dengan orang bukan Islam. Orang lain dia ada juga tak makan ke apa dia berok kerana nak wia panggil hun molek nak jaga suka pak dia berok berok apa panggil kerana nak pesak esok nah nak pesak nak ibu mau pesak berok waktu malam waktu, waktu mana tu berok makan minum ya tapi dalam Islam ni puasa dia ni bukan mah berok makan minum puasa yang sebenar ni al-imsak an kulli ma yakrahuhu Allah subhanahu wa ta'ala al-imsak hak sebenar ni puasa sebenar ni mana al-imsak an kulli ma yakrahu Allah Subhanahu wa taala kita puasa tinggal segala hak Tuhan larang Tuhan larang mata kita jangan tengok gapo puasa telinga jangan dengar gapo puasa mulut jangan kecek gapo puasa ha, tangan kita jangan rejamah gapo puasa puasa segala-gala hak Tuhan larang tak kira waktu siang hari malam apa tak kira sebab tu kalau kita puasa tak nak masuk lah ketika hatu he nah hati tu tak terima tu tak ketika saya dah puasa hak dialah mana puasa hak Tuhan ni nah al imsak an kulli ma yakrahullah tinggal segala apa yang Tuhan larang tu mana puasa yang sebenar ni masuk ketika tu barulah kita ni orang dapat saya syaisanah tidak tidak saja masuk sanam saja nah tu baiknya saja tak ada boleh gapah buk nah kemudian pula bila kita iftar Nabi kita kata kena awal-awal iftar. Bila tahu yakin kata nah matahari dah jatuh siapa waktu buka puasa kena buka. Jangan nak lengah-lengahnya nak main. Nah sebab tu nah Nabi kata la yazalun nas bi khairin ma ajalul fitr. Manusia dia ada kebaikan semua, dak tu catat semua orang ni baik-baik boleh pala semua dia boleh rahmat tu hai sokmo boleh makfirah daripada Allah sokmo selama mana dia awal-awal buka puasa buka sahaja segera dengan buka puasa kita segera buka puasa bukan kerana lapar tapi kerana nak turut perintah Allah subhanahu wa ta'ala tu ketika hatu hai ketika tu hai kata makan sahur pianing ha, kerana Allah buka puasa pianing kita buat kerana Allah tu ketika hatu hai letak kita nak masuk dalam sabakah masuk dalam panggil orang kan-kan -kan. We kena ketika ketika yang Allah SWT bagi pada kita. Lepas tu, puasa kita ni nak we orang panggil bukan sekadar puasa boleh sedap. Nak ayat atas puasa kita nak anu boleh banyak. Kita ni puasa ni waktu dia baik, waktu dia ni sepi. Boleh puasa sehari ya, nak puasa dua kali tak boleh sehari. Semaya tak apalah, lepas semaya zuhur, belum semaya zuhur, semaya sunat rawatik, lepas semaya zuhur, sunat rawatik. Semaya tu semaya ni banyak, dalam masa sehari. Pasal dia sesuai. Eh? Nabi boleh pahala banyak kena kopi amalan hak orang lain puasa orang lain. Seperti mana Nabi kita hajar kata man fattara saiman. Siapa we orang buka puasa kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri saim syai'an. Nah ayat katanya puasa pesing kita we orang buka puasa dengan harta kita, dengan wahtama kita, dengan makanan kita. Orang ni alhamdulillah ya puasa dia molek sampai 100 kanan kita boleh seratus kali sepuluh dia kopi amalan dia wira-wira buka puasa seratus orang kita sepuluh puasa seratus, seratus kali puasa sepuluh puasa satu hari lepas kalau sehari kita sepuluh, wira makan sepuluh orang makan wira buka puasa kanan kita tiga puluh hari tiga 3 300 supaya kita puasa ratus hari dah puasa puluh hari ya. nak kata pahala berganda kalau kita wira-wira itu buka puasa dengan, dengan hasil kita dengan harta kita kemudian pula Nah kita waktu kiam, kiam pun kena jaga juga. Nabi kata man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama dhanbi. Tiap semaya malam wit kena dengan ketika hak tu hal tak. Tuhan akan apung segala dosa dia. Puasa pun tu hapus dosa dia juga. Nah, siang hari itu hapus segala dosa hak telah lepas. Malam hapus dosa telah lepas. Mana dosa kita terampun? Mana tu hapus dosa kita? Allah apa kat bro? Pelanggan kau tu hai apa? Ya? กลางวันก็ถูกให้อภัยกลางคืนก็ถูกให้อภัยในสิ่งที่เราเคยก่อบาปนะที่ผ่านมา kalau kita buat benda-benda pada nak ayat kata benda belah ni saat ni tu kita kena buat semaya ni kena semaya kena ikut imam wis sudah sekali imam seperti Nabi ayat hadis sahih mengatakan man qama ma'al imam hatta yang sarifa kutiba lahu qiyamul lailatihi orang semaya sekali ngata imam sudah ngata imam ditulis seperti orang yang semaya sepenuh malam jadi nak ayat katanya kalau orang semaya 20, kita semaya tu baik lapar saja perih kita. Orang semaya lapar sebelah rakaat, kita semaya sudah witir sekali kata imam. Sebelah sekali kata imam. Jangan semaya lapar, nanti nak klik semaya witir kare, buat pandai sendiri. Tak turut ketika dia panggil. Nah, tak turut ketika. Hak Nabi letak. Nabi kata mungkin kena semaya sekali ngata imam sudah ngata imam. Wis sudah witir ngata imam. Lepas tu Tuhan nak bagi pahala pada kita supaya kita semaya baik pada waktu naik jatuh matahari dengan siapa naik fajar. Waktu tu Tuhan bagi pada kita. Nak ayat tadi pahala tak betul-betul. Ambil pada waktu mengorek siapa waktu subuh Tuhan bagi pahala pada kita. Sehari puasa dah kita mari semaya Jumaat boleh pahala puasa. Kita masuk jambe boleh pahala puasa. Kita baca Quran boleh pahala puasa. Kita jalan boleh pahala puasa sebab kita puasa. Malam pula kita tidur boleh pahala semaya. Nah, kita makan boleh pahala semaya. Sebab kita semaya kena ketika ketika satu hal tak. Semaya sudah nanti ime. Yang awak pandai kata, eh nanti semaya witi malah kare. Mai lapai adi, kau kira. Nak semaya tahjub malah. Semaya tahjub semaya lagi. Tak ada masalah apa. Sudah semaya witi. Nah, tapi bila kita pas pada tu, kita semaya dua. Dua dan jangan main semaya tiga lah. Sebab Nabi tak boleh semaya witi dua kali dalam masa semalam. Ha, tu kena pakat jaga situ. Kamu ni doa banyak pada Allah SWT tu. Hei, terima doa kita. Nah pada waktu Ramadan ni Nah waktu yang Tuhan terima doa kita tila Tilawatul Quran Baca Quran di banyak Nah bak bulan ni bulan Quran Syahrul Ramadan Alladhi unzila fil Quran Bulan Quran Tuhan mula dengan Syahrul Ramadan Alladhi unzila fil Quran Bulan Quran Bulan Ramadan Sebab tu tak tak Nah tak kena kalau kita tak baca Nah Quran tu Dan juga kita kena Yakin katanya Satu malam dalam bulan Ramadan ni Adalah Lailatul Qadri Khairul Min Alfi Syahrin Malah yang highlight sekali malah ni ni tu hewak turun malaikat semua. Nah, tak izin semua malaikat boleh turun pergi cia. Pergi cia manusia duduk berlomba. Nah, mungkin cia boleh malaikat semua tu. Satu kali dalam masa setahun malaikat tu izin pergi turun mari cia orang berlomba. Orang duk musabaqah. Macia putihkan kanan dengan Ramadan. Semua lepas kat turun habis. Hingga sampai Jibril ni, dia tak turun. Akhirnya dia habis dah sebab kerja dia turun wahyu pada nabi-nabi bila nabi dia inqita nabi tak ada dah nabi nabi kita kata la nabi ya ba'di tidak ada nabi selepas aku. maka jibril tak turun dah tapi kita turun semalam me dalam masa setahun iaitu malam lailatul qadri turun malam tu mari cia juga jibril mari cia orang belama juga pakar dia tidur malam tu dah nak kata lah. sebab tu jangan tidur sikit ya di Ramadan ni tak tahu malam mana malam tu yang nak beri kita lailatul qadri nah sebab 10 hari akhir ni kita pakai i'tikaf supaya taharrau lailatul qadri nah dengan cara kita i'tikaf di masjid di masjid-masjid nah supaya kita dapat tu qadar bukan dekat cari ikut patah cari ikut pohon kayu tu dak lailatul qadar ni memang cari sejuk nah tu nak bagi pada kita pahala orang buat nah semalam ni dapat orang panggil nah seperti beramal nah seribu nah seribu uh, ah, alfu syahrin seribu bulan Nah, seribu bulan. Mana 84 lah tahun lebih lah. Hak kita paling bimbang sekali. Si Najmah dia hormati sekali. Nah, yang dihormati sekalian. Yang ayat katanya, hak kita bimbang sekalinya, takut tak ada boleh gapa apa Yang Nabi kita kata, nah, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi lal jum. Orang puasa tak ada boleh gapa apa kecuali lapar. Atau kita bimbang sekali. Nah, takut tak ada boleh kanan gapa apa buah kita ni. Boleh lapar sah. So, eh. Ah tu kita ambil mai, eh? letih nak lari lah pada, tak ada boleh rawan gapah hamba. Patu pula rubba qaimin laisa lahu min qiyami illa sahat. Diri mala tak ada boleh gapah hamba kecuali jaga mala. Tu oleh pada, tak ada boleh rawan sekah hamba. Hidup main, tak tahu kata gapah hamba. Tak ada tu ketika tu hal tak. Sebab itulah kita kena pakat jaga. Kita paling malu sekali yang Nabi kita royak kata, "Ragi ma'anfu man dakhala alaihi Ramadan, thumma lam yughfar lah." Paling malu sekali kita mati sok kita dah bulan Ramadan ni duk sekali remo masuk kengkan sekali remo bulan Ramadan nah tapi nah pogang hidung kita tu hai tak apung dosa kita wala sedikit itu paling rugi sekali sebab tu nah marilah kita nah tu ketika atau hal letak bulan Ramadan kita beramal dengan sebanyak mungkin supaya Allah SWT dapat wirahmat pada kita dan keampunan pada kita akhir sekali Widapat kita itkum minanat Berjaya kita merdeka daripada api neraka A'udzubillah minasyaitan Bismillahirrahmanirrahim Wal asri innal insana Fi khusri illa ladina amanu wa amlu salihat Wa tawasaw bilhaq Wa tawasaw sabarakallahu li walakum Fil quranil azim Wa nafa'ni wa iyaakum Fihi minal ayat wa zikril hakim Wa taqabbala minni wa minkum tilawatu Innahu huwa samin alim Aku luka lahada wa astaghfirullah li walakum Wa afawidu amri ilallah Inna allaha basir ibadi Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد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 ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أجدادنا ورقاب أولادنا ورقاب أزواجنا ورقاب إخواننا ورقاب ذرياتنا من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة